हेलो कहाँ है भैया भैया यहाँ थोड़ा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा मारा तो एक बंदा क्या बोलते थोड़ा इधर आओ ना अलग अलग बातें करते रहा भैया थोड़ा आओ तुम आओ तो सही थोड़ा हाँ आओ यहाँ पे नॉर्मल हाँ ठीक बात करेंगे सर बात करेंगे आओ आप बात करेंगे बात करेंगे भाई ठहरो बात करेंगे एक मिनट ठहरो बात करेंगे Được, đón đưa mình Đó Ôi tôi ra, thế đó Đấy Ôi tôi ra

जाओ अपना अपना घर को जाओ तुम लोग मेरे को छोड़ के क्या कर रहे इधर हमारा वीडियो पसंद आए शेयर करो लाइक करो और वो लाल बटन क्या है रे इधर सब्सक्राइब भी करो